aquest vídeo anem a veure un problema que és prou comú en les proves PAU. En aquest cas, és un problema de juliol del 2014. L'enunciat diu un objecte de massa M1 igual a 4 vegades M2 es troba situat en l'origen de coordenades, mentre que un segon objecte de massa M2 es troba en un punt de coordenades 9, 0 metres. Considerant únicament la interacció gravitatòria i suposant que són masses puntuals, calculeu raonadament a. el punt en el que el camp gravitatori és nul i b. el vector moment angular de la massa m2 respecte a l'origen de coordenades si m2 és igual a 100 kg i la seva velocitat és igual a 0, 50 metres per segon a la menys 1. En primer lloc, vaig a realitzar un diagrama de les dades que ens dona l'enunciat tenim una massa M1 que és igual a 4 vegades M2 en l'origen de coordenades 0, 0. Tenim una altra massa M2 en el punt 9, 0. Això voldria dir 9 en l'eix X, 0 en l'eix Y, com sabeu. Entre les dues masses hi ha una distància D de 9 metres perquè les coordenades venen donades en metres. Aleshores, la primera pregunta és en quin punt d'aquesta distància que uneix a les dues masses anem a trobar que el, que el vector camp elèctric siga nul. Si ens situarem en un punt en el centre de la distància, podem pensar que el camp gravitatori produït per la massa 1 serà més gran que el camp gravitatori produït per la massa 2, perquè la massa 1 és més gran. Però a mesura que nosaltres desplacem el punt a m 2 el camp gravitatori es farà més gran perquè la distància disminuirà i el camp gravitatori de M1 disminuirà perquè la distància augmentarà, ja que la fórmula del camp gravitatori és igual a menys la constant de gravitació per la massa i dividit per el radi al quadrat. Aleshores, quan augmenta el radi, disminueix el camp gravitatori. Aleshores, per a resoldre la primera pregunta, que és en quin punt el camp gravitatori resultant serà igual a 0, el que hem de fer és trobar el punt en el que el mòdul del camp gravitatori 1 siga igual al mòdul del camp gravitatori 2. De manera que com són dos vectors en el mateix punt d'aplicació i sentit contrari, s'anulen. Aleshores, hem de resoldre la següent equació, en la que c 1 que serà menys C, massa 1, si substituïm les dades en l'equació del camp gravitatori, veurem que el camp gravitatori U és igual a menys la constant de gravitació universal per la massa U dividit per una distància x que no coneguem al quadrat. I això haurà de ser igual a menys la constant de gravitació universal per la massa 2 i partit per una distància que esta vegada serà 9 ben xics. A més a més, sabem que la massa 1 és igual a 4 vegades la massa 2. I això és igual, una vegada més, al camp gravitatori 2. Al quadrat i al quadrat. Bé. De l'equació podem eliminar la constant de gravitació universal i la massa 2 perquè ho tenim en les dues bandes de l'equació. Ja anem a resoldre l'equació. Vale? Eh, x al quadrat dividit entre 9 menys x al quadrat serà igual a 4. És a dir, que x dividit entre 9 menys x serà igual a arrel de 4 que és igual a 2. Aleshores, x serà igual a el 9 menys x passa multiplicant, 9 per 2, 18, menys 2, x. Per tant, 3x és igual a 18 i x és igual a 6 metres. Aleshores, el vector gravetat serà igual a 0 en el punt 6, 0 metres. A continuació ens demana el vector moment angular de la massa M2. Y les digo que la velocidad de M2 es igual a 0,50 metros per segundo. El vector 0,50 nos indica que la velocidad es 0 en el eje x y 50 metros per segundo en eje Y, dirección positiva. La velocidad de la partícula viene representada por este vector. El momento angular es el producto vectorial del radi per el vector cantidad de movimiento que a la segunda vegada el vector cantidad de movimiento es igual a la masa per la velocidad podemos realizar el producto vectorial del radi per la velocidad y multiplicarlo por la masa eso será igual a la masa per el producto vectorial y además que el determinante En I, J y K del el radi, que és 9 en x, 0 i 0 per la velocitat, que és 0, 50 i 0. Si recordeu com resoldre aquest producte vectorial, hauríem de resoldre esta línia més esta línia o este producte més este producte i després restar este producte menys este producte menys este producte. Vale? Però en este tots seran 0 excepte el que multiplica K. Aleshores, el nostre resultat serà la massa, 100 kg per 9 metres per 50 metres per segon al quadrat per K. Això serà 45.000 kg per metre quadrat per segon. El moment angular estarà en l'eix Z, direcció positiva, cap a fora de la pàgina. Doncs bé, espero que us resulti útil. Adeu!